Jeszcze jedno ciekawe ujęcie obu kościołów w Nysie ale widzianych bardziej od tyłu Słońce mi trochę przeszkadza ale jakoś schowałem się w cieniu, może coś z tego wyjdzie 30 kwiecień 2012 rok Chyba jestem na ulicy Wałowej.